Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a înflori. Uite, ăsta este uh, caisul. Oh, gutui! Gutui, <laughs> pardon! Gutuiul Mirelei. Ea l-a, uh, sădit, mi se pare genial. Și uite cum a înflorit. Uh, cum a înflorit gutuiul, e superb. Pentru mine a înflori înseamnă cum face gutuiul ăsta. Să înflorești nu știu, situații de neînflorit din viața ta. Ceau. Pe, a, pentru tine ce înseamnă înflori? Ceau. Ceau. <laughs>